Taib. Kemudian berjalanlah pasukan tersebut. Hatta idha atau ala wadi namli. Tatkala mereka berjalan, pasukan yang begitu banyak ya. Ada hewan-hewan, ada burung, ada jin, ada manusia. Kemudian mereka akan melewati suatu lembah semut. Qalat namlatun, tiba-tiba ada seekor semut berkata, Ya ayuhan namlu, udhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Tiba-tiba seekor semut berkata kepada semut-semut yang lain. Wahai semut-semut sekalian, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian diinjek oleh Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Kata Allah, "Fatabassama dhahikan min qawliha." Nabi Sulaiman tertawa, senyum gembira melihat ya atau mendengar perkataan semut tersebut. Ya, ini di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman sekarang datang dengan pasukannya. Pasukannya kan banyak. Ada kebisingan, ada suara kuda, ada suara macam-macam banyak. Tiba-tiba ada semut satu ekor ngomong dia dengar. <laughs> Bagaimana ceritanya? Kita saja semut kalau lewat sini, ya berdua, kemudian ngobrol kita dengar atau tidak? Tidak. Ngomong mungkin gibain kita itu orang nggak mandi bau, kita nggak dengar, <laughs> nggak pernah dengar. Ya. Bahkan semut kalau masuk di telinga ngobrol kita pun nggak dengar. Kita paling dengar merasakan gerakannya. Tapi dia ngomong apa kita tidak? Tidak tahu. Nabi Sulaiman mungkin di atas angin berjalan pasukan di atas angin. Jarak antara semut dengan Nabi Sulaiman jauh. Entah Nabi Sulaiman di atas kuda itu pun ada jaraknya. Entah Nabi Sulaiman di atas angin lebih jauh lagi. Subhanallah Allah membuat Nabi Sulaiman terfokus mendengar perkataan semut tersebut. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman tertawa, bahagia. Ya. Ada dua sebab. Pertama, Nabi SAW bersyukur. Luar biasa. Ya. Bagaimana Allah membuat dia bisa mendengar suara semut satu ekor ini. Semut itu kan banyak, rame-rame. Semuanya ngomong. Satu kok didengar. Saya. Terfokus dengar cerita. Nabi Sulaiman juga banyak kesibuk, apa? Banyak kebisingan. Ya. Jarak begitu jauh dia bisa dengar satu ekor semut tersebut bisa ngomong. Ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Fokus. Kemudian yang kedua, Allah alam ya karena tingkah semut itu yang menakjubkan. Tingkah semut itu yang sangat menakjubkan. Sikap semut itu yang sangat menakjubkan. Perhatikan, semut ini tahu kedatangan Nabi Sulaiman dan pasukannya. Kemudian semut ini mengingatkan pasukannya dengan bahasa yang luar biasa indah. Sampai sebagian ulama membahas tentang masalah usul fikih ya dari ucapan semut ini. Semut ini berkata apa? Ya ayuhan namlu, hudkhulu masakinakum. Ya ayuha itu harfu nida panggilan. Wahai berarti dia teriak. Wahai semut-semut. Kemudian kata dia annamlu, annamlu itu ada alif lamnya ya, jamak menunjukkan keumuman. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, wahai semua yang merasa semut. Selain semut enggak usah dengar. Semua yang merasa semut. Jadi lafal ini umum mencakup seluruh semut. Semut kecil, semut besar, semut nenek-nenek, semut kakek-kakek, semut muda, ya. semut ABG, semut semuanya masuk. Ya ayuhan namlu. Tanpa terkecuali. Karena lafal yang dibawakan oleh semua tersebut, lafal umum. Menurut kaidah usul fikih ya. <laughs> Udkhulu masuklah kalian. Udkhulu masakinakum. Masuklah ke rumah-rumah kalian. Masuk semua, jangan. Semua masuk. Yang menakjubkan dia berkata, La yahtimannakum Sulaiman. Jangan sampai kalian diinjik oleh Sulaiman wa junuduhu dan pasukannya. Semut ini kenal Sulaiman. <laughs> Bayangkan. Dia kenal Sulaiman. <laughs> ini Sulaiman datang. Ini Sulaiman ini sama pasukannya. Oh, Nabi Sulaiman luar biasa, ini kenal sama saya. <laughs> Dan dia benar-benar pandai menghormati Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, jangan sampai kalian keinjak Sulaiman dan pasukannya. Dia nggak bilang, hati-hati banyak manusia, bahaya-bahaya. Tidak. Tapi dia bilang, ini pasukannya Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum melihat semut ini. Kemudian di antara sikap semut ini yang ya, ya, yang menakjubkan, ya, dia mengatakan La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak tahu. Seakan-akan dia mengatakan kalau kalian keinjak salah kalian sendiri. Sulaiman enggak lihat kalian. Jadi dia husnudzon kepada Sulaiman. Dia kasih udzur kepada Sulaiman. Seandainya kalian keinjak Sulaiman, yang salah kalian bukan siapa? Sulaiman. Mana mana mana Sulaiman lihat kalian? Subhanallah. Lihat semut ini memberi udzur kepada orang orang lain, kepada jenis makhluk yang lain. Memberi uzur kepada jenis manusia ya. Banyak orang kalau saudaranya salah tidak dikasih uzur. Tidak dikasih uzur. Ini semut memberi uzur kepada Sulaiman. Padahal dia bukan dari bangsa semut. Kemudian bagaimana semut ini tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan rakyatnya. Memikirkan teman-temannya. Kalau dia mau selamat, dia masuk sendiri dalam lubang selesai urusan. Tapi ternyata dia ingatkan saudara-saudaranya. Maka seorang berusaha jangan ingin menyelamatkan dirinya sendiri, selamatkan diri dan juga yang lainnya. Jangan lupa untuk bernahi mungkar, mengingatkan masyarakat dari kesalahan, dari penyimpangan, dari kesyirikan, dari kekufuran meskipun ya resikonya mungkin Anda dihina, mungkin Anda direndahkan, enggak ada masalah. Yang penting ingin menyampaikan kebaikan. Inilah yang kemudian uh, menjadikan Nabi Sulaiman fatabas sama dhahika Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa min qauliha karena perkataan semut ini luar biasa semut ini menakjubkan ya kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah ya ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur kepada engkau atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku Nabi Sulaiman dia seorang hamba yang sangat bersyukur. Allah puji dia. Sangat pandai bersyukur. Meskipun demikian dia selalu minta kepada Allah agar bisa terus bersyukur. Karena seorang bisa mudawamah, continue, berkesinambungan dalam bersyukur itu luar biasa. Seorang terkadang bersyukur dalam suatu waktu, kemudian waktu yang lain lupa bersyukur kepada Allah. Tapi continue dalam bersyukur itu luar biasa. Ya, makanya ada seorang tabi'in, waktu dia lagi tawaf, dia mendengar ada salah seorang berdoa ya tatkala tawaf di Ka'bah dia berkata Allahumma kini syuhan nafsi ya Allah jauhkanlah aku dari rasa pelit ya Allah jauhkanlah aku dari rasa pelit ya Allah jauhkanlah aku dari rasa pelit ini siapa orang ini berdoa tawaf cuma berdoanya ya Allah jauhkanlah aku dari rasa pelit apakah ini orang pelit sehingga ingin dijauhkan rasa pelit dari dirinya ternyata dicek dia adalah Abdurrahman bin Auf orang yang sangat dermawan jadi meskipun dia dermawannya luar biasa, dia masih takut untuk apa? Pelit. Sehingga terus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari rasa pelit. Dia tidak pede, oh, saya sudah banyak dermawan. Saya bukan orang pelit, Tidak. Dia tetap berdoa kepada Allah, jangan sampai diberikan rasa rasa pelit. Nabi Sulaiman AS adalah seorang yang sangat bersyukur, tetap dia berdoa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka lati an amta alaya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku, agar aku bisa terus bersyukur kepadamu. an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku wa ala walidayya dan nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku luar biasa berbagaimana baktinya Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman merasa kalau ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya dia juga harus bersyukur dia merasa nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat bagi dia ini baktinya luar biasa seorang anak pun harusnya demikian kalau orang tuanya sehat, orang senang, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada dia, bukan cuma kepada kedua orang tuanya. Dia doa Nabi Sulaiman. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah jadikanlah aku bersyukur bukan hanya mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku, bahkan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku juga jadikanlah aku mensyukurinya. Dia menganggap nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat yang mengalir kepada dirinya juga wa na'mala salihan tardha dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai. Karena amal saleh tadi adalah salah satu bukti yang paling nyata dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam jajaran hamba-hambamu yang saleh yaitu di surga kelak. Dia tidak pede dengan amal dia, dia tidak pede dengan ilmunya, dia tidak pede dengan ya pasukannya dengan kerajaannya. Dia terus berdoa, Ya Allah aku tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmatmu, maka masukkanlah aku dalam jajaran hamba-hamba yang salihin, hamba-hambamu yang salihin dengan rahmat dan kasih sayangmu.